On est content de retrouver euh, pour notre capsule du jour qui va parler un peu euh, vie culturelle, euh, loisirs dans, le pays de Montbéliard, dans le territoire de Belfort qui paraît souvent éloigné d'un peu tout, autre, autre ville, tout autre lieu. Et du coup, j'ai envie de, bah voilà, de vous, vous poser quelques questions autour de cette vie culturelle. pour vous, si vous aviez à résumer, allez, en trois éléments, chacun, quels, étaient les, quels sont les événements les plus intéressants dans le, dans le pays de Montbéliard et le territoire de Belfort dans l'année euh, alors moi je dirais d'abord les festivals, parce qu'il y a les Eurocaines qui sont pas loin l'été, c'est très sympa, il y a Rencontrer Racine aussi à côté de Montbéliard, et le FIMU aussi qui est organisé en partie par les étudiants de l'UTB. Le, FIMU c'est quoi Alors le FIMU en fait c'est un festival de musique euh, universitaire, donc on a tout plein de groupes qui viennent de, partout dans le monde et qui pendant plusieurs jours, donc c'est généralement trois jours, vont faire des petites euh, prestations et c'est totalement gratuit et ça se fait dans toutes les villes de Belfort. Ouais, sur scène ouverte. Sur scène ouverte. Donc pour toi, c'est les trois événements phares, euh, voilà, bah, euh. <laughs> très musicaux. Ok. Euh, toi, Yannick, c'est quoi les événements qui, te, qui rythment ta vie étudiante tellement attendu si c'est pas ni le Rock, ni rencontrer Racine, ni. Alors le, bah, le film, oui, j'y étais plusieurs fois déjà. Après, en termes d'autres événements, je vis plus au rythme des soirées étudiantes de l'UTBM, qui sont plutôt nombreuses, mais c'est hors cadre culturel peut-être. Ça fait partie de la culture euh, c'est pas, la même culture, c'est pas la même culture. après, sinon, euh, c'est vrai que euh, je, profite pas forcément de tous les événements culturels d'ici, mm. parce que j'habite pas très loin. Donc, il y, a un événement, j'ai envie d'en parler, parce que ça fait partie des, des choses qui rythment vraiment la vie de Belfort-Montbéliard, c'est, euh, ça se passe au mois de décembre. Euh, je sais qu'il y en a qui vont, y, qui travaillent. Euh, je, dis ça parce que on croise des étudiants qui tiennent des, stands à ce, marché. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu parce que je crois que tu connais. <laughs> en effet, il y, il y, a un très beau marché de Noël à Montbéliard en décembre. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, par exemple, des marchés de Noël et qui ne savent pas trop ce que c'est, c'est très intéressant. Il y a de nombreuses spécialités. Il y a toujours un invité d'honneur, donc un pays invité. Et euh, ça nous permet de découvrir des spécialités d'ailleurs, mais aussi des spécialités franc-comtoises. Donc c'est très très sympathique. Ouais, alors le marché de Noël de Montbéliard, c'est ouais, c'est pas l'équivalent de Strasbourg, mais on n'est pas très loin en fait. Hein. On fait partie des meilleurs euh, marchés de Noël d'Europe. Euh, en parlant un peu d'Europe, est-ce que vous, vous avez l'habitude de bouger un petit peu autour de Belfort-Montbéliard, votre zone de visite de musée, zone culturelle vous, vous... C'est quoi votre musée coup de cœur à quelques kilomètres de Belfort-Montbéliard alors euh, moi étant euh, de la région mulhousienne, il y a plusieurs musées là-bas. Euh, il y en a un qui m'a marqué depuis tout petit, c'est le musée de l'automobile. Alors, c'est combien de voitures le musée de l'automobile Oula, beaucoup. Ouais, je crois que c'est plus de 300 véhicules. C'est un des plus gros ils ont un, gros stock <laughs> Voilà. caché. voilà, ils ont un gros stock caché. Non, non, c'est le musée Schlumpf, c'est ça C'est Schlumpf, ouais, la collection Schlumpf. Et toi, c'est quoi ton musée euh, Alors, j'en ai pas fait beaucoup euh, par ici, mais je sais qu'il y a le musée de l'horlogerie à Besançon qui est très sympa. Donc, c'est pas très loin. Puis d'ailleurs, Besançon est une très belle ville aussi euh, à visiter. Et euh, sinon, bah, il y a le musée Peugeot qui peut <laughs> intéresser certaines personnes à ce show plus Ouais, alors on est vraiment dans le pays de l'automobile, euh, de la gastronomie. Hein, quand on parle euh, voilà, aussi de, tout ça, il y a aussi une région qui est, assez chouette, c'est le haut dire que vous avez Mulhouse au nord et puis le haut un peu plus au sud, qui permet de faire vraiment de la rando, des promenades, des mhm. balades. On a tout près le Ballon d'Alsace, hein, qui, qui, est une petite station de ski l'hiver. et puis un endroit pour faire de la rando l'été qui est vraiment, vraiment sympa et, et qui fait partie un peu aussi de la culture euh, des étudiants du TBM qui, montent, euh, qui le ballon des fois en vélo et, euh, en tout cas qui leur descendent d'entrée. Mais voilà, et loisirs, vous, vous, pratiquez des loisirs un petit peu sportifs, extérieurs, nature alors bah, l'avantage d'habiter à Sévenan, c'est qu'on est très proche de la nature, puisqu'il y a les champs et la forêt à proximité. Moi, c'est vrai que j'aime bien aller courir, euh, il y, y, a plein de chemins euh, dans la forêt, etc., à proximité. Il y a une piste cyclable pour ceux qui préfèrent être tranquilles, que ce soit euh, bah, en courant ou à vélo. Après, les mêmes chemins que j'emprunte en courant peuvent être empruntés en vélo. Il y a un très gros circuit tout autour. donc c'est vrai que pour, pour ce genre de sport de plein air, c'est vraiment intéressant. après, moi, c'est surtout là-dessus que je me suis cantonné. Euh, sinon, bah, il y a bien sûr euh, l'association euh, des étudiants qui propose toutes les activités sportives via le bureau des sports. Oui, via le bureau des sports, ouais, qui est, une, des associations de, l'UTBM et qui justement un club de running, enfin en tout cas ils participent à beaucoup beaucoup de marathons et mhm. c'est assez rigolo de les voir, voilà, ils participent à une course qui s'appelle la Montbéliarde. Euh, je fais un peu de promo, mais la Montbéliard, c'est la, plus grosse équipe, est une équipe de l'UTBM. Ils sont 150 à, participer à une, course à obstacles euh, qui est assez, euh, assez bonne ambiance. Et toi, en termes de, sport, c'est quoi ton, c'est quoi ton kiff local alors moi ce que j'avais fait c'est que je pratiquais du badminton justement avec le, bah, bureau des sports de l'UTBM. Mhm. à savoir qu'il y a beaucoup d'autres activités, hein, si vous voulez faire, je je sais pas, du tennis vous pouvez en faire, du bad vous pouvez en faire, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Euh, et aussi, ce que je faisais, c'est que quand il faisait beau, je venais à l'UTBM euh, en vélo depuis Belfort. Donc ça me faisait mon petit sport quotidien, euh, le trajet belfort sedan tous les jours. Ouais, l'intérêt effectivement des, trois campus, et qu'ils sont reliables par piste cyclable. Euh, alors moi, je viens euh, un matin sur deux quasiment en vélo depuis Montbéliard. Je mets, euh, je mets 45 minutes. voilà. je sais qu'il <laughs> y a certains étudiants qui mettent 25, mais qu'on ont des vélos beaucoup plus légers, on va dire ça. Et, qu'effectivement, les trois campus sont, assez facilement reliables en vélo. T'en parlais dans la dernière capsule sur les déplacements. Et effectivement, ça, c'est pas du tout un, c'est pas du tout un souci. Et puis, tout près, on a aussi des villes comme Bâle où il y, des, y a vraiment des énormes expositions assez gigantesques sur l'art contemporain. La Fondation Baylor, le Kunstmuseum à Bâle. Euh, il y a euh, Valam Rhein où on a l'incroyable musée de la chaise et, la, Vitra. Euh, voilà, en tout, cas, en tout cas, on est vraiment entre la frontière, on est vraiment un peu aux trois frontières entre l'Alsace, la Franche-Comté, la Franche-Comté et puis, et puis les deux pays euh, qui sont vraiment consécutifs à l'Alsace la, à la, à et à la Franche-Comté, qui, sont, euh, qui sont évidemment euh, la Suisse et l'Allemagne, dans lesquelles on peut faire pas, mal de, pas mal de déplacements. Tout, tout, va bien se passer. Je vous remercie encore pour cette capsule et puis content de vous avoir eu avec nous pour nous parler un peu de la, vie culturelle euh, dans le, dans le, pays de Montbéliard et le territoire de Belfort. Et puis finalement, toutes ces informations, vous les retrouverez sur les pages de l'UTBM, euh, de tout ce qui est office de tourisme locaux. Voilà, je vous invite, euh, on mettra en description dans le, dernier film qui a été réalisé par l'office du tourisme du, territoire de Belfort, qui est assez sympa et qui montre un peu cette, vie culturelle et, cette vie culturelle et sportive locale qui est quand même assez sympa. Bonne journée et à bientôt pour une prochaine capsule.